Saluton carai cae bonvenon al nia nova episodo. Eh, mi rapide iros al cunmedito char hodiau. Estas uh, suffice plena tago, cae do mi ne havas eh, multe da tempo por doni belega in en conduco in pardon do resto con ni con medito Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas leghi du strofoin el la poemo Pluvo, kiu aperas giuste rande della fino della originala vercar. En pagio quicen quincent naudec do, pardon. Tra la sono e del pluvo al mia orelo Murmurado penetras mistera. Mi revante auscultas, mi volus compreni, cion diras la vocio aera. Quas au la sopir, en la vocio cascigias, cae odigas en ci rememoro. Cae per sento plei stranga, malgioia cae gioia, en mi batas confuse la coro. Cara e ciui, mi ne stia schial, sed hodiau sub cielo le nessuna. Venas al mia capo la rememoro pri la pluvo. Chi un mi ne vidas, chi un mi ne spertas. Dum multe da tempo. Kai... Cai mi volas instigi nin cum mediti pri la rilato inter niai internai sentoi, niai coroi, cae la vetero. Char shaina salmi che estas confusa, stranga rilato inter la du fenomenoi. Dankum pro via atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, san fine.